টিউটৰিয়েলৰ টিউটোৰিয়েলৰ অফিচ কেল্ক প্ৰাথমিক ডেটা মেনিপুলেশ্যন বিষয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম প্ৰাথমিক ফৰ্মুলাৰ পৰিচয় কলমছৰ দ্বাৰা সৰ্ট কৰা ডেটা ফিল্টাৰিঙৰ মূল কথা ইয়াত আমি Ubuntu Linux version 10.04 আমাৰ অপাৰেটিং সিস্টেম হিচাপে আৰু লিবাৰঅফিছ সুইট version 3.3.4 ব্যৱহাৰ কৰিছো আহক আমি এই টিউটৰিয়েলটো অফিচ কেলকত ব্যৱহাৰ হোৱা বেসিক ফৰ্মুলা সমূহৰে শিকি আৰম্ভ কৰো ফৰ্মুলাবোৰ হৈছে ইকুৱেচনস যি এটা ফলাফল পাবলৈ নাম্বাৰছ আৰু ভেৰিয়েবলছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এখন স্প্ৰেডশ্বীটত ভেৰিয়েবল বিলাক হৈছে চেল লোকেশন যিবিলাকে ইকুৱেচনটো সম্পূৰ্ণ হবলৈ দৰকাৰী ডেটা সমূহ ধৰি ৰাখে সম্পন্ন হোৱা আটাইতকৈ বেসিক এৰিথমেটিক অপাৰেচন বিলাক হৈছে addition subtraction, multiplication, aru, division. Ahok, ami prathome personalfinancetracker.ods file to khulu. Bolok sao, amar personalfinancetracker.ods file ot cost heading ot kua hokolu khorot khini kene koi juk koribo pari. Miscellaneous ot ami sum total number anata heading dim. Aru ami A8 cell ot click korim aru chromic number hisape hat dim. Etia cell number C8 ত ক্লিক কৰো যত আমি মুঠ খৰচৰ পৰিমাণ দেখুৱাব খুজু সকলোবোৰ খৰচ যোগ কৰিবলৈ আমি টাইপ কৰিম is equal to sum আৰু ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত যোগ কৰিবলগীয়া কলম বিলাকৰ পৰিসীমা দিম অৰ্থাৎ C3 colon C7 এতিয়া কিবৰ্ডত এন্টাৰ টিপক আপুনি কষ্টৰ অধীনত থকা সকলোবোৰ আইটেমছ যোগ হোৱা দেখিবলৈ পাব এতিয়া কেলকট কেনেকৈ সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰি তাকে শিকু আহক আমি যদি হাউস ৰেন্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কষ্ট মানে খৰচখিনি সাবস্ট্ৰাক্ট কৰিব বিচাৰো আৰু A9 সেলত ইয়াক দেখুৱাব বিচাৰো তেনেহলে প্ৰথমে A9 সেলত ক্লিক কৰক এতিয়া এই সেলত টাইপ কৰক ইজ ইকুৱেল টু আৰু ব্ৰেসেছত সেল ৰেফাৰেন্সেস সম্বন্ধীয় C3 minus C4 এতিয়া কিবৰ্ডত এন্টাৰ টিপক আমি দেখা পাম যে দুয়োটা সেল পৰিসীমা সাবস্ট্ৰেক হৈছে আৰু সেল নম্বৰ A9ত ফলাফলটো প্ৰদৰ্শিত হৈছে এতিয়া আমি হালহলনি বিলাক আনডু কৰিম একে ধৰণে এজনে বেলেগ বেলেগ সেলত থকা ডেটা ডিভাইড আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে স্প্ৰেডশ্বীটত থকা অন এটা মূল অপাৰেচন হৈছে নাম্বাৰৰ এভাৰেজ বিচাৰি উলিওৱা এটো কেনেকৈ কৰা হয় চাওঁ আহক সাম টোটাল সেলৰ ঠিক তলতে এভাৰেজ নামৰ এটা হেডিং দিয়া হওক ইয়াত আমি টোটেল কষ্টৰ এভাৰেজ প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰো গতিকে আহক আমি C9 সেলত ক্লিক কৰো এতিয়া আমি ব্ৰেসেসৰ ভিতৰত ইজ ইকুৱেল টু এভাৰেজ আৰু কষ্ট টাইপ কৰিম এতিয়া কিবৰ্ডত এন্টাৰ কি টিপক আপুনি দেখা পাব যে সেলটোত কষ্ট কলমটোৰ এভাৰেজ প্ৰদৰ্শিত হৈছে এতিয়া আহক আমি হালসলনিবোৰ আনডু কৰো একেধৰণে হৰাইজন্টেল শাৰীত আপুনি এলিমেণ্টছবিলাকৰ এভাৰেজ ওলাব পাৰে আমি ফৰ্মুলা আৰু অপাৰেটৰ বিলাকৰ বিষয়ে এডভান্সড লেভেল টিউটৰিয়েলত অধিক শিকিম এতিয়া আমি এখন কেল্ক স্প্ৰেডশীটত ডেটা কেনেকৈ সৰ্ট কৰে তাক শিকো সৰ্টিং কৰিলে ইচ্ছা অনুসাৰে শীটত থকা ভিজিবল চেলবিলাকক বিলাকক কৰিব পাৰে কেলকট আপুনি তিনি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত ডেটা সৰ্ট কৰিব পাৰে যি পিছলৈ এটা পিছত এটাকৈ কৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সিহত সুবিধাজনক হয় যেতিয়া আপুনি এটা বিশেষ বস্তু বিচাৰে আৰু আপোনাৰ ওচৰত ফিল্টাৰ হৈ থকা ডেটা থকাৰ পিছত সিহত আৰু শক্তিশালী হৈ যাব ধৰি লওক যে আমি কষ্ট হেডিংৰ অধীনত ডেটাসমূহ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত চৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে প্ৰথমে কষ্ট চেলত ক্লিক কৰি চৰ্ট কৰিবলগীয়া ডেটাসমূহ চিনাক্ত কৰক এতিয়া বাফলৰ মাউছ বাটনটো ধৰি টু থাউজেণ্ড বোলা চেলটোৰ শেষলৈ ইয়াক কলমৰ লগত ড্ৰেগ কৰক এইটোৱে আমি সৰ্ট কৰিব বিচৰা কলমটোক সিলেক্ট কৰিব এতিয়া মেনু বাৰত থকা ডেটা অপচনটো ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত সৰ্টত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পাছত কাৰেন্ট সিলেকশনক সিলেক্ট কৰক আপুনি দেখিছে যে সৰ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু অপচনস টেবৰ হৈতে ডায়লগ বক্স উলাই সৰ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া টেবত সৰ্ট বাই ফিল্ডত কস্ট সিলেক্ট কৰক Costok ascending order of sort koribului, ya pasote thoka ascending option tut, click korok. Etia OK buttonot, click korok. Apuni dekiboje, column to ascending order of sort hoise. Eket horone, descending order of sort koribulo hole, descending ot, click korok, aru tarpasot OK buttonot, click korok. Ahok, ami halholoni bilak, undo koru. Multiple column sort কৰিবলৈ প্ৰথমে সকলো কলমক সিলেক্ট কৰক আৰু তাৰ পাছত সৰ্ট অপচনস প্ৰয়োগ কৰক ধৰক আমি সিৰিয়েল নম্বৰস আৰু কষ্টক সৰ্ট কৰিব বিচাৰো সেই প্ৰথমে আমি আগতে কৰাৰ দৰে এই কলমকেইটা সিলেক্ট কৰো এতিয়া মেনু বাৰত থকা ডেটা অপচনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পাছত সৰ্টত ক্লিক কৰক দেখা পোৱা ডায়লগ বক্সটোত প্ৰথমে সৰ্ট বাই ফিল্ডত কষ্ট সিলেক্ট কৰক তাৰ পাছত then by field dot SN select korok. Doyuta options or kahotoka descending ot click korok arutar pasot OK button ot click korok. Apuni doyuta heading descending order ot sort hua dekiboloi pabo. Ahok ami hal holoni bilak undo koru. Etia ami LibreOffice Calcot kenekoi data filter kore tak hiku. Filter conditions বিলাকৰ এখন সূচী হয় যি প্ৰদৰ্শিত হবলৈ প্ৰতিটো এন্ট্ৰিয়ে মানি চলিবলগীয়া হয় এখন স্প্ৰেডশ্বীটত ফিল্টাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি আইটেম নামৰ চেলটোত ক্লিক কৰো এতিয়া মেনু বাৰত থকা ডেটা অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পাছত ফিল্টাৰত ক্লিক কৰক পপ আপ মেনুত থকা অটো ফিল্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক আপুনি দেখিব যে হেডিং বিলাকত এডাল এৰ' মাৰ্ক দেখাইছে আইটেম নামৰ চেলটোত নিম্নমুখী এৰো ডালত ক্লিক কৰক এতিয়া ধৰা হওক যে আপুনি কেৱল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সম্পৰ্কীয় ডেটা প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে সেয়ে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল অপশ্যনত ক্লিক কৰক আপুনি দেখে যে কেৱল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সম্পৰ্কীয় ডেটাবিলাকহে বিলাকহে শীটত প্ৰদৰ্শিত হৈছে বাকী অপশ্যনবিলাক ফিল্টাৰ হোৱা আছে গোটেইখিনি ডেটা চাবলৈ আইটেম নামৰ চেলত থকা নিম্নমুখী এৰোডালত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পাছত অলত ক্লিক কৰক আমি দেখো যে আমি লিখি থোৱা ডেটাখিনি এতিয়া চাব পাৰোঁ অটো ফিল্টাৰৰ বাহিৰে আৰু দুটা ফিল্টাৰ অপশ্যন আছে সেয়া হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফিল্টাৰ আৰু এডভান্স ফিল্টাৰ যিবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত শিকিম এইখিনিতে আমাৰ লিবাৰ অফিচ কেল্কৰ বিষয়ক স্পকেন টিউটৰিয়েল অন্ত পৰিছে চমুকৈ আমি শিকিলো প্ৰাথমিক ফৰ্মুলাৰ পৰিচয় কলমৰ দ্বাৰা চৰ্টিং ডেটা ফিল্টাৰিংৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান এই লিংকত থকা ভিডিঅটো চাওক ই স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ দিয়ে যদিহে আপোনাৰ ভাল বেণ্ডৱিডথ নাই তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ টিমে স্পকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি ৱৰ্কশ্বপৰ আয়োজন কৰে যিসকলে অনলাইন টেষ্টত পাছ কৰে তেখেতলোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় অধিক জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি এট ৰেট টিউটৰিয়েল contact@spoken-tutorial.org লৈ লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ ওপৰত অধিক তথ্য spoken hyphen tutorial dot O' R G slash N M E I C T hyphen ইণ্ট্ৰত উপলব্ধ এই টিউটৰিয়েলত বৰঙণি যোগালে Desikru Solutions Private Limited, অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ।